So, saya penasaran sekali dengan video ini. Langsung saja kita tonton videonya guys. Let's go. Oke, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya guys untuk channel Abang Iwan ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Arnawan Channel Oke, okay, di video kali ini saya uh, bukan saya untuk membeda-bedakan ataupun macam mana mana yang lebih baik. Menurut saya ini info yang uh, sangat bermanfaat. Okay. Uh, sekarang ni saya berada di masjid uh, Kota Damansara lah ya. Hari Jumaat oh, uh, saya membuat Jumat. video. Okey, ikuti perjalanan saya ke Masjid Kota Damansara. Okey, ini solat Jumaat ya. Okey, di Malaysia ni uh, setiap kali hari Jumaat uh, pihak masjid ini uh, menyediakan namanya uh, juada ya juada makanan sebelum hmm. menunaikan solat Jumaat macam ni lah di Malaysia ya uh, keadaan di Malaysia uh, namanya makanan itu dah saya tak takut lapar dah di Malaysia ni Karena apa di Malaysia ni negara yang uh, orang kata uh, makmur lah ya makmur ataupun uh, dari segi makanan di Malaysia ini tak pernah lah saya dengar orang uh, mati kelaparan kan betul tak Ha, bukan saya nak membeda-bedakan ataupun macam mana di Malaysia ini memang uh, luar biasa sekali setiap ini ya setiap kali pembagian makanan ataupun dari pihak masjid pun disediakan juga makanan okay. daripada uh, orang luar pun juga kadang-kadang daripada luar uh, letak makanan di atas table tu meja itu kan jadi hmm. sebelum menunaikan solat Jumaat di Malaysia ini memang uh, seperti ini ya kadang-kadang makan tapi kalau di apa di masjid kampung saya tak ada lah Mungkin hmm. memang tak ada Memang langsung tak ada Tapi tak tahu lah Di masjid-masjid yang lainnya di, Saya pun tak pasti uh, Tapi yang pastinya Di masjid Malaysia Seperti ini kondisinya Ini bukan Acara Kenduri Ataupun apa apanya Ini memang daripada Pihak masjid langsung Yang menyediakan uh, Makan minum Ataupun daripada Ada orang luar pun Bagi juga Macam inilah di Malaysia ya Ha, di Malaysia ini janganlah takut kita kelaparan merantau. Karena apa? Di Malaysia ini negaranya makmur, aman, damai, bersih. Ha, ah, lagipun satu ter- tertib kan. Saya banyak banyak belajar di Malaysia ini Banyak Masya. yang patut saya dapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang berfaedah kan. Hmm. Ha, Okey kita tengok suasana di masjid ini. Jom. Okey. Macam inilah suasananya ya sebelum melaksanakan solat uh, Jumaat. Uh, jadi orang bisa kita duduk di table ni, kita apa? Makan, kan. makan. kan. Uh, kita tengok banyak orang bergilir lah bergantian uh, bagi laluan orang yang nak duduk juga kan, uh, kan nak makan juga. Jadi macam inilah suasana masjid yang ada di Malaysia kan. Uh, macam ni kan. Subhanallah. Terbaik bang. Murah rezeki abang ini sihat selalu Diberi kesihatan Tengok dia membagikan makanan ya uh, Domino ni Fit sahat Subhanallah Meriah yang majid di Malaysia ni Terima kasih bang Terbaiklah abang ni Oh nampak guys Pizza tu di masjid guys Pizza macam-macam ada nasi lemak ada Buah-buahan ada kan ha, Nampak tu Buah-buahan ada Nasi lemak ada Pisang ada Macam-macam Makanan dekat sini Luar biasa sekali ya ha. Meriah <laughs> Meriah di masjid Malaysia ni Saya tak pernah lah di masjid ni Selamanya uh, Namanya kelaparan ya Di Malaysia ni saya tak pernah Lagi merantau di Malaysia ni kelaparan Alhamdulillah di Malaysia ini Salah satu negara yang uh, dikatakan makmur lah ya tak ada orang kelaparan tak pernah pernah jadi di Malaysia ni rasa kasihan rasa pemaaf warga Malaysia ni dia makanya banyak sekali warga-warga asing yang datang Malaysia ni dia seronok kan gitu selain warganya ramah baik murah senyum tak sombong kan uh, bukan saya uh, nak membanggakan Malaysia bukan bukan saya nak membanggakan saya ada family di Malaysia bukan ini hanya pengalaman saya cerita saya kan gitu cerita hmm, daripada okay. kehidupan saya di Malaysia ini kan uh, jadi macam ni lah, lah saya patut war-warkan benda ni, benda yang baik Rasulullah ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar oh, kita benda yang baik kita kena war-warkan. Ya betul. seperti inilah contohnya. Uh, bukan saya kadang-kadang netizen tak Iwan tak payahlah buat macam ni Bukan Bukan saya niat Saya bukan niat uh, Nak puji kau Bukan Ini benda yang Menjadi kenang-kenangan saya Bagi saya di Malaysia kan Saya pun terharu kan Ada benda-benda yang baik macam ni lah. Okey Pada lah. saya pernah ambil nasi lemak juga ni kan Ha, jadi saya pun uh, terharu lah ya. Uh, ha, okay. Partner saya very selamat. Saya tengah ini tengah apa tengah okay. buat vlog. Lemak. Dia dia cakap buat macam ni dia buat tadi. Ini kawan saya guys. Buat macam ni. Ah, kawan kerja saya. <laughs> Firdaus namanya. Saya tadi dah makan pizza dia. Okay, terima kasih kepada korang yang sudah support channel saya Saya ucapkan ribuan terima kasih Okey, jumpa video berikutnya Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke okay guys, udah selesai videonya. Saya telah tadi vlog daripada Abang Iwan di Arnawan Channel. Dan masya Allah kita lihat ya, masya Allah di hari Jumat banyak sekali juada-juada istilahnya orang yang memberi makan ke sana pun. Ah di Indonesia di masjid saya sebelah rumah ini sama seperti itu ya, eh. sama saja banyak istilahnya orang-orang dan juga masih menyediakan uh, istilahnya juada ataupun makanan. Biasa itu makanan-makanan nasi, terus ah, snack-snack uh, macam tuh. Dan itu memang seronok guys ketika kita menge share kebaikan ketika share istilahnya uh, sebuah hal yang membuat kita tuh uh, ingin tergerak juga untuk melakukan kebaikan itu maksudnya sedekah makanan sedekah uh, apa nama tuh snack dan lain sebagainya itu memang memang betul-betul membuat kita tuh apa ya senang dan seronok eh karena macam nih kalau kita share kebahagiaan ya share kebahagiaan macam berbagi makanan ya kan snack dan lain sebagainya ketika orang makan dan mereka bahagia, maka kebahagiaan itu ya energi bahagia itu akan datang kepada kita akan masuk ke dalam diri kita sehingga orang yang senantiasa bersedekah itu jarang sekali istilahnya stres jarang sekali istilahnya macam sedih terpuruk dan lain sebagainya orang yang senantiasa bersedekah itu akan menjadi dirinya itu kebahagiaan ya senantiasa mendapatkan kebahagiaan kebahagiaan daripada orang lain sebaliknya apabila istilahnya kita menyebarkan keburukan-keburukan maka ya ketakutan, kepedihan, kesedihan semua pasti akan datang kepada kita. Maka daripada itu apabila kita sekarang stres, apabila sekarang itu kita macam gundah gulana, maka keluarkan uang kita, harta kita untuk sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang miskin, bagi orang yang tak punya, bagi semua orang yang kita tahu yang kita nampak bagilah makanan karena setiap istilahnya kita memberikan makanan mereka akan bahagia bro mereka kenyang lalu dibuat ibadah dan lain sebagainya mendoakan kita Allah dan disitulah istilahnya letak di mana istilahnya kita akan mendapatkan kebahagiaan itu sendiri. Oke, terima kasih guys udah tengok video ini sampai selesai. Buat teman-teman semua yang request, terima kasih banyak. Dan buat teman-teman semua yang mau request langsung saja DM di Instagram atau komen di kolom komentar. Terima kasih saya pemain undur diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.